Bağırırla kadın. Ağaca lütfen. Lütfen ağaca lütfen. Hayır. जा आ जा आ जा ना आ जा हाँ थोड़ी हाँ आ जा ना अरे इतने गोटा गोटा पानी में डूबेगी 你。 아냐? 아냐? जाना है नहीं Oreo? Oreo? Salah kalau. Kau nak tanah terjatuh. Side हो जा चल हांड जा जा आई उतरी वा बिहान थी चल आता उड़ी जी थोड़ा दर थी चल आगे ना पैर टेक आगे पैर टेक गुस्सा मारा सर तुम आ जा चल थोड़ा गिर दिए Vai, bora. E saiu laranjado. E tá, né, parece Aí, mano. Bora, menino. Ağaca. Lan Ağaca. Şuraya geri diyordum. ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಂದ ನಾಳೆ ಕೇ ಬೀರ ಆ ಕಡೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೇಡ ಹೊರಗಡೆ